Oke, Pak D. B. Kalau sehari-hari pakai bahasa Jawa? Maksudnya B, B maksudnya B, C, C, C, B, B kok sehari pakai bahasa Jawa? Iya. Pak Ibu? Iya, pakai bahasa Jawa. Kadang-kadang Jawa, kadang-kadang Indonesia, tergantung teman aja yang ngobrolnya kayak mana. Pakai dong. Iya. Asalnya mana? Kulon Progo, Yogyakarta, Indonesia. Enggak. Ya, pakai sih, tapi dikit. Ya. Oke. Yo. Yo. Boleh nggak jawab Boleh jawab aja. Ini kota ya. Oke. Sehari-hari pakai bahasa Jawa. Emang aslinya orang mana? Aslinya orang lahir tuh di Batang. Batang itu timur Pekalongan. Ada ada satu kabupaten kecil namanya Kabupaten Batang. Oh, tuh. kota kecil ya. Iya. Oke, okay, sip. Awis. Ah, iya. kelon Progo itu ada imbuhan yang unik nggak sih misal yo iya sih ya Bu, iya, masih ada kayak gitu masih tapi rata-rata orang tua yang ngomong kayak gitu hmm, rata-rata hmm, orang tua ya? ya rata-rata rata-rata orang tua kalau muda-mudi ya ngomongnya udah mulai biasa nggak pakai biasa pakai boso kromo halus muda-mudi pakai boso kromo halus <laughs> ngopo ngopo ngopo ngopo iya dap ya. Solo gak ono sih cuma ono beberapa kata yang beda mungkin ya uh, Rembang Rembang Padiak sebagian besar Jawa Tengah itu nggak iya ah uh, nggak se fraud nggak sebrutal ya nggak nggak sebrutal Jawa Timur sih isa isa alus nek Jawa Tengah mungkin isa alus daerah Panturan ya mungkin uh, intonasi mungkin intonasi ini kenceng cuman saya tetap alus kok Wonogiri ini menurutku halus tapi rodok rodok rodok rodok agak-agak ke Jawa Timuran sedikit sedikit sedikit maksudku nggak sehalus Solo gitu tapi lumayan halus itu kalau agak ke arah barat dikit kan ngapak gigit gitu kan Terus nanti baratnya ngapak itu agak campur sama logat bahasa, bahasa Jawa Barat ya gitu bedanya kan gitu kan ada sih itu biasanya ada a nya di belakang misalnya ah, ah mangan ah, CA ah. gitu coy ada CA. mangan sea misalnya kalau misalnya eh, nggak uh, ada nggak ada kopi gitu eh nggak ada minuman yang enak gitu Jauh ya kopi bohong Oh, gitu. oh, oh mungkin po ya? Iya, iya, itu -o, mungkin. itu. Hmm. Kopi bohong sana nih ya. Yo, yo ini baik sih lah kejauh lah mimpi sih. Lega Jawa, ini ya. asal daerahku ya Lega Jawa ya kayak gini. Kalau kamu itu diganti kon ya? Eh, kowe, kowe, saya kowe. Nih gue kowe. Kalau punya punyamu? Gonmu. Gonmu. Gonmu. Oke. Gonmu, tapi luas seringnya gonem. Gonem. Sebenarnya kalau misalkan ngomong logat Jawa itu aku nggak bisa jadi representatif dari mereka ya, karena aku tuh udah kecampur-campur banyak gitu loh ada ngapa ada Jogjanan ada Semarangan itu udah nyampur gitu lah aku tuh capek eh masa toh di sana tuh aku dikon ngene ngene ngene ya aku ga. coba-coba manja gitu yo ya. yo ya, ya, manja piye bro kabare anaknya piro nek kok anak wis tuwa kancane tuwa kabeh Dew kabare piye Alhamdulillah saya. Wes maem? Wes. Oh wes. Wes kue pie. Gak kerja kok. Apa? Gak kerja. Gak kan aku cek kuliah. Ki Mas Aji, bergajian jane yo ya traktiran ki. Lah masuk mosok gajian orang ora ditraktir yo. Ya. Gajian Gajiannya telung juta, sahur utangnya patang juta ya men Lah dia sentuk matamu ah Kono wis mangan? Wes lah gendeng ramangan pesawat ini jenenganku Fendi ah, alamatku Godean umurku selikur tahun hobi ini hobi ini Waduh aku lali cing Mau mau kunci motornya ketinggalan mau. Motor aku gara-gara ngono kuwi gitu Oke oke oke. Apa lagi ngono? Apik, Bro. Apik, Bro. Mas mangan? Alhamdulillah sampun. Hah? Gawian lancar. Ora iya. Enggak. Enggak. Enggak. Hmm, tentu, Mas. Kalau ke ibu teman yang orang Jawa, aku pakai bahasa kromo, kromo. Tapi nggak tahu halus apa enggak. Yang penting kelihatan sopan, kedengeran yeah. sopan gitu ya. Iya. Tapi nek sama orang tua sendiri karena aku besarnya nggak di Jawa, jadi Enggak, jarang. Biasa pakai ngoko. Ngoko? Mm -mm. Bahasa kerama enggak. Aku pas pakai bahasa ngoko biasa, cuman ya yang ngoko aus lah ya. Ngomong kalau ke orang tua, kalau ke orang tua, entah orang tua siapapun ya maksudnya ya, entah orang tua temen, orang tuane dewe, orang tuane bapakmu, ya, orang tuane mbahmu ya ngomongnya kromo. Kromo. Kalau ke orang tuamu pakai kromo atau? Jawa neng gak kromo tapi gak kasar. Wah, berhubung orang tua saya itu tidak bisa bahasa Jawa, jadi saya pakai bahasa Indonesia. Kadang. Kadang. Tergantung situasi dan kondisi. Kalau minta uang kurang halus. <laughs> Oh, pasti. oh, nggak bisa aku. Oh, yes. Iya, Tunggal, kale, tiga, sekawan, gangsal, enam, tujuh itu apa? Nggak tahu. Setunggal kali tiga, gang, setunggal kali tiga sekawan gangsal enam pitu walu sama sedoso setunggal kali tiga sekawan limo aduh terus tujuh setunggal kalih tiga sekawan gangsal enam pitu wolu songo sedoso setunggal welas kalih welas tiga welas setunggal kalih tiga sekawan gangsal setunggal kalih tiga sekawan gangsal sedoso tujuh pitu delapan ki wolu songo sedoso Welas. selas, tunggal welas, kali welas, tiga welas, kawan welas, kawan welas, enam welas, pitu welas, sama welas, kali dosa. Selas, kali welas, tiga tiga welas. nggak tahu deh. Sekawan welas. Eh uh, hmm, 6 pitu 8 songo sedoso setunggal welas kali welas tiga welas eh, sekawan welas kali welas sekawan welas gangsal welas eh gangsal welas oh. enam oh. welas pitulas wolulas welas, kali dosa oke okay. enam belas pitulas wolulas welas, kalih dosa kalih sosok selikur lo selikur aku kelingan enam enam itu wolu songo eh sedoso sebelas kali welas tiga welas gangsal welas enam belas pitulas wolulas songolas kali doso selikur rolikur telikur patlikur selawe selangkung selangkung <laughs> ngonten ngonten niku sih Gundal gandul oh ya apa apa iya, ya Allah saya juta pak tapi ini ngunjukannya buat tenang sal diunjuk Gitu <laughs> Ngunjuk barang pak. Oke, oh, iya, iya, ngunjuk mas.